今天要来教大家如何跨越学校新盖的围墙。 军医，你准备好了吗？有什么遗言要说吗？好，我觉得教官杀了我们。等一下，我们要这样。好，就是这样。哎，你要过来了吗？有车定。